ang pagkikipagkapwa tao ay katangi katangiang Pilipino. Kapag sinabing wala kang kapwa-tao, ay malaking dagok para sa isang Pilipino na marinig yon tungkol sa iyo. Subalit, hindi ba ninyo napansin na hindi na natin masyadong pinag-uusapan ang tao bilang kapwa. Sa halip, ang palagi na lang nating pinag-uusapan ay ang pagkakaiba-iba natin. Hindi na kapwa-tao, kundi ibang tao. Yung pagkakaiba-iba, yun na ang pinagkakakilanlan sa atin. Mga minamahal kong kapatid, pati yung ating pagiging katoliko ay nadadamay na rin. Ang dami-dami ngayong laban sa katoliko o katolikong hindi na katoliko. Ang ibig kong sabihin ng laban sa katoliko ay hindi Muslim o protestante o born-again Christian sapagkat hindi yon ang kabaligtaran ng pagiging katoliko. Ang ibig sabihin po ng Katoliko ay Catholic. Ang ibig sabihin po ng Catholic ay universal. At ang ibig sabihin ng universal ay for all. At ang ibig sabihin ng for all ay yakap lahat. May puwang para sa lahat na hindi hinahanap ang pagkakaiba-iba, kundi hinahanap ang pagkakakapwa natin sa isa't isa. The opposite of Catholic is not Protestant. The anti-Catholic is short-sightedness, is narrow-mindedness, is looking for differences rather than for the things that unite us. Yon ang laban sa pagiging katoliko. Hindi ko po sinasabi na wag na nating labanan ng masama Sapagat ang masama ay masama, ang mabuti ay mabuti. Pero, di ba natin napapansin na kapag nagbulungan tayo tungkol sa isa't isa, ang bulungan na lang natin ay dilawan o DDS. Ang bulungan na lang natin ay vaccinated o hindi. Ang bulungan na lang natin ay may COVID sa family o wala. Ang bulungan na lang natin ay conservative o liberal. Ang bulungan na lang natin, Gregorian Mass o Guitar Mass? Ang bulungan na lang natin ay Luzon o Mindanao? Liberal o kontrapartido? Mga minamahal kong kapatid, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkaiba-iba. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, sabi niya, Tawagan ninyo ang aking pangalan, and my name will be the source of unity for you all. Mayroon tayo mga dapat na harapin. Sabi ni San Agustin, in essentials, unity. Pare-pareho tayong Pilipino, magkaisa. Pare-pareho tayong tao, bakit hindi tayo magkaisa? Pare-pareho tayong kumakain ng kanin. Pare-pareho tayong nabubuhay sa bangus. Bakit pagkakaiba ang ating hinahanap? Marami tayong pwedeng hanapin na magkakaisa sa atin. Sumasampalataya tayo sa iisang Diyos, iisang simbahan, iisang ina natin, iisang krus, iisang Panginoon in essentials, unity. But in opinions, liberty. In opinions, let them have their own opinion and let them respect my opinion. We cannot have the same opinion all the time. We cannot have the same mindset all the time. We cannot have the same appreciation and evaluation of the situation all the time. Let us just stand unique. On matters of opinion, let there be freedom. On matters of opinion, let there be respect. On matters of opinion, let there be liberty. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Subalit, sa lahat ng bagay, charity. In essentials, unity. In opinions, liberty. In all things, charity. Na kahit meron tayong pagkakaiba-iba, ay huwag mawala ng pag-ibig ang puso mo. Na kahit dilawan o DDS, conservative o liberal, lalaki o babae, COVID o hindi, vaccinated o hindi, mayaman o mahirap, in all things, charity. Mayroong mga bagay na kailangan nating panindigan at hindi natin dapat ipagpalit o ipagkanulo ito. Mayroong mga bagay na kailangan nating isabuhay at kung kailangan, ikamatay panindigan natin. Pero merong mga bagay na hindi ganong kahalaga. Merong bagay na opinion lang. Merong bagay na pansamantalang paniniwala lamang. Merong mga bagay na pwede nating palampasin. Hindi na natin kailangang pag-awayan anong kulay ba ang isusuot mo bukas. Hindi na natin kailangang pag-awayan ano bang iuulam natin bukas hindi na natin kailangang pag-awayan sapagkat sa mga bagay na ito, kuro-kuro o opinyon, maggalangan na lang tayo kahit hindi tayo magkasundo. We might not see eye to eye, but we can work hand in hand, always with charity. Sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, magbukas ng puso, magbukas sa kapwa-tao, pero merong mga bagay na hindi mo pwedeng ipagwalang bahala. Mayroong mga bagay na hindi mo pwedeng pagbigyan na lang. In essentials, unity. In opinions, liberty. In all things, charity. Sa mga bagay na mahalaga, magkaisa sa mga bagay na kuro-kuro, maging malaya at maging magalang. Subalit sa lahat ng iisipin, sa lahat ng sasabihin, sa lahat ng gagawin, pagmamahal.